we may expect that it will take years for vaccines to reach arms and for economies to recover. However, in the long term, negative effects unfortunately will likely linger for decades. Every effort now to protect the most vulnerable populations, countries and economies will serve the interest of all in the future. This is the only way. This is our responsibility. түркі инвестиция интеграциялық қорын құру жұмыстарын тездету қажет бұл біздің елдерімізге ортақ алғашқы қаржы институты бастаманы барлық мүше мемлекеттер пысықтаған соң оның штаб пәтерін астана халықаралық қаржы орталығында орналастыруды ұсынамын астана қаржы орталығы халықаралық деңгейдегі қаржы институттарының үздік тәжірибесі мен заманауи мүмкіндіктерін біріктірген бірегей алаң азаматтарымызды екпе мәселесіне жауапкершілікпен қарап түрлі қауесеттерден аулақ болуға шақырамын біз ең алдымен мұна нәрсені түсінуіміз керек Қалқымыздың денсаулығы мен материалдық игілігі жаппай вакцинациялауды табысты өткізуімізге байланысты Бейл қастерлі тәуелсіздігімізге 30 жыл бұл жыл пандемиямен күресуге түбегейлі бетбұрыстың және коронавирустан бір жылы арылудың жылы болуға тиіс деп санаймын